也许日常生活中，我们都经历过某些事情，偶尔抽中自己的神经元，然后突然感觉汗毛都竖了起来。恐惧的定义不一定是灵异鬼怪或是科学无法解释的超常现象，而我的想法是，任何人身边都可能发生的故事，那些太贴近我们的日常生活，反而是我们最不能接受的恐怖。 你喜欢爬山吗？爬山的过程中，拜访大自然，心灵纯净，可以反复思考很多事情。森林中的芬多精也是最好的礼物。但是，你以为每个路过的爬山客都跟你一样单纯，只是想爬山吗？ 干嘛？靠飞！你你要干嘛？啊！你刚差点掉下去啊！我把你扶起来呀！嘿嘿嘿我在那边上厕所，你站在我后面干嘛？你要尿？哎，我怕你危险啊！这山区很不安全啊。OK，好，那没事了吧？谢谢谢谢啊。 哎哎哎不客气不客气，是我救了你哦，像你的命是我的哦。哎，开开玩笑了，开玩笑了，开玩笑。疯子。 你好，你好，你好。你怎么知道我在这？啊，没有，我捡到你的钱包。哦。 麻烦你。哎，不是，我有点渴，想跟你借一杯水有，因为爬山刚回来嘛，有点累，一杯一杯就可以，一杯。啊，可以啊，拜托拜托，一杯一杯就好了。那你就在这边等我。你你在这边等我就好，好不好？哎，谢谢谢谢，哎谢谢，哎谢谢。 快就放我进来喽，因为没有敲晕啊，我在勒死他的时候，屎跟尿都留在一起啊，很难清啊。哎，我先去洗把脸了，等我回。

这样子都是血，都是血，你有看到吗？这边都是血，我在浴室里面杀你，弄成这样子，我上山找坑，你找我麻烦。不要！闭嘴！ Oh, おっ 很多时候，我们都太自以为，以为眼中看到的人就是我们所想象的那个人。但也许，荧幕前的你，有一个藏在面具后的不为人知秘密。也许，正在讲话的我，也不是你脑海中以为的那个人。